الحمد لله بأنه انتشرت التكنولوجيا وصار الطفل على معرفة بالأجهزة أو الهواتف الذكية آه، وصار في تواصل وتفاعل بشكل كبير احنا استغلينا هذه الشغلة انه نقدر نوفر القصص او الروايات بتاعتنا للاطفال من خلال التطبيقات الموجودة فعملنا تطبيق ان عربي تطبيق سهل آه، بيعرض القصص الموجودة عندي من خلال اللي بعرضها على الموقع آه، طبعا القصص الموجودة بهذا الشكل سهل شكل آه، سلس للأطفال إنه يقدر يقرأ القصص يقدر يتصفحها يقدر يعمل تقييم للقصة مثلا الصفحة اللي أعجبته أو الصفحة اللي وصل عندها وبده يكمل قراءة بعد ذلك موفرين له مجموعة من من التقنيات اللي تقدر تساعده في سهولة القراءة آه، برضو كمان ال application طبعا احنا عاملين له نظام Android ونظام ال iOS يعني بيقدر هو كموبايل او كتابلت برضو بيقرا آه، بيقدر يقرا هي القصص المعروضه عندي على الموقع طبعا احنا الحمد لله من حد ما بدأنا على المشروع كان في كتير ناس مشجعة ومؤسسات شجعتنا واستشاريين شجعونا على المشروع آه، قدرت انا مع بيكتي اطور الموبايل ابلكيشن آه، كموبايل وكتابلت وقدرت يعني انجز هذا التطبيق وانزله للمشتركين آه، بتمنى ان انا اقدر آه، فعلا هذا التطبيق يصل لكل مشترك في الخارج انه اقدر اتواصل مع مؤسسات بشكل اكبر في الخارج نقدر نسوق للمشروع لانه اغلب الفيدباك اللي اجتنا كانت مشجعه جدا للروايات فانا حاسه بنوع من من الظلم انه الطفل العربي ما يقدر يصل لهي القصص فبتمنى ان الاقي الفرصه ان انا فعلا اقدر اسوق منتجاتي او رواياتي او روايات انا عربي لكل طفل في العالم بالنسبة لعملية الربح احنا في البداية بنبيع حق قراءة القصة يعني هو ما بيقدر يعمل داونلود للقصة ولا يقرأها فاحنا عاملين اشتراكات سنوية 10 دولار آه، بالنسبة للمتوقعين من الأرباح احنا طبعا أطلقنا الموقع قبل شهر تقريبا كان في عندنا نسبة من الاشتراكات مشجعة جدا آه، فاحنا بنتوقع انه حيكون آه، بالنسبة للأرباح يعني حتكون صورة مشجعة آه، زي الموقع وبزياده لانه آه، يعني المستخدمين الهواتف الذكيه فئه اكبر من تصفح المواقع وكذا فانا بتوقع يكون في عندنا زياده ان شاء الله طبعا احنا حريصين في الخطوه الاولى آه، كسنه اولى يعني يكون عندنا 1000 مشترك هذه خطتنا اللي عاملينها لسنه ان شاء الله نحن بنقدر من خلال تصويرنا نقدر نصل لل 1000 مشترك اللي احنا حاطينهم في خطتنا